Oke langsung saja kali ini yang kedua kalinya. Spesial buat Anda semuanya bareng Azahara. hanya mimpi belakangan Janganlah kau tangisi Jaya Mas terima kasih goyang lagi coy buat lamongan semuanya sama-sama lagi ada letingnya Bram hey. Eh, Production Mas Jarot Mustika Soting Cahaya Mas Anissa Rahma Azahara hey. lagu yang sudah dikonsep rapi bareng Azara sudah saya berikan buat Anda semuanya di sini.